این بچه ها درون پارک پیش هیکل مثل بازار کنه میرم این مگزین اکه خورشید مرحمت تلویزیر خلط دینیک سران ماشین ها چیز باشه تماشا میکنیم این بچه ها مگزین اکه خورشید تلویزیر کلانکه سران ماشین ها духобка марҳамат тамошо мекунед акаи сари машҳур чанди шида ҳазору дусаду панҷо сомон ҳазору дусаду панҷо сомон шаш килога шш 250 сум. Плита, а? А. 250 сум плита. Ака ёш чанд сум? Ин 7 кило ҳай. 7 кило га? А. 1350 сум. 1350 сум. Иҷа бо сушилка. Иҷа сушилка. А. Хоб, мана микромал нофай пеш. А. 900 сум, 900 сум. Бо байски, бо байски. Хоб, артел. Қай 1000 сумона и болошда دو تا پلیته داره روش دو خوبکه هر دو سکیتکه دارن یا همش خب الان این کلو ها سریاکه 1650 сомон буд. фирмаи фирмаи Узбекистон. Узбекистон аё. Хо, ҳоз ай ҳама да назд ҳам ё самит. Халадели чо ҳастан. 1300 сомон. 1300 сомон майда. Майда ҳак. 1300 сомон. Удобни културни. 10 кило стиралко ҳастан ҳози. Артел. Артел. Чизо шумо мотор паторш ҳамаш хойда. Рейски. 1700 сом. 1700 сом. И корейский. Бале, бале. Ино. Вот холодильнико хаста. А ио Эрон. Эрози модели на Аврома. 4800 сом. 4800 сом. И ду комната мега чиқа мега амкалиша я? Ду камин. Ду камин. Бале. Чанд сом гуфте 4000? 4800 сом. Бу арзон меша. Бу арзон меша. 4000 сом. 4000 сом. Ду камин. Ё шияка? 5 mazot. 5 mazot somo. Couleur dora. Couleur. Marhamat. Kamerli. Oho. 5 mazot somon. 5 mazot somon. Not frost megan na. Shamol xana hani ki qatmet. Not frost. İyi. Yoshchi. 3800 somon. 3800 somon. Eron. Eron. Ha. Türkiye arasını ya marazlıkaş. Bu arzon tarmışa. Yoshchi son artel. Aha. Нот фрос. Я нот фрос. Бале, бале. Я мами шамоли хати. 5000 сом буна. 5000 сом буна. Бале. Бу арзон мешава. Марҳаба. Ино 4200 сом. 4200 сом. 3000 сом. Марҳаба. 4200 сомони. Я дарин шо тамошо кунем. Калона беморон. Рубочи рамон бешава. 4200 сом. Иш чи? Сарқ 3000 сомон 3000 сомон иҷора сетҳош бисёр мешавад ин 2700 сомон инаш 2500 сомон иш 2500 сомон бале бале ана телевизора чанд сомон телевизор аст ҳастаи این ایکالون شد ایکالون این رزمیر چند که این رزمیر 60 این 60 یا 60 رزمیر بله سمارت تبی اندروید سمارت اندروید بله 60 این تمامی условияш хатя. Хуб. Ставка делали. Сумаш чанка? 5000 сомон. 5000 сомон. Ана иш яка? Иш 50 диагонал 4000. Хоб, диагоналуш 4K последний модель. Ага. Хоб, ваш Samsung LG, Samsung 4K формат 4K. Чиз Magic. Ага. Пультош и вот хартушан 4000. 4000 Samsung LG. Samsung LG. Марҳамат, 4000 сомони ё? Бале, бале. Ай. Самуферо. Самуферо. 1100 сомон. Э, Bluetooth flash карта. Халаш кор мекунад. Марҳаба. Хоб, чизро арзон. Ин чизро арзон шуда ке? Ё 600 шуда ке? 1000 сом. 1000 сом. Бале, защита дорад, та база дорад сам буфер. Сам буфер дорад. Хоб. И Android смарт чи нафа? Ниш. Смарт Android. Ниш смарт Android, а? 1200 сом. 1200 сом. Ё чи ке? Хоб, и 4000 сом. 4000 сом. Размериш чада ира? Размериш 40. Размериш 40, 4000 сом. Смарт Андроид дор. Оо. Ана ёш чи? Ине ёш 1600 сомон, 1700 сомон. 1600, 1700. И размерош чи лай? Размерош чи? Чи. 32 чи? 32 астам, 1000 сомон. 1100 сомон смарт. Смарт. Оо. Бадаста 46. 46. Беко. Беко. Яна нанишна. 2100 сомон 2100 сомон смарт андроид ки андроид ҳам смарт дора ҳам андроид ҳам андроид вай фақат ин моло ин блутуз ки то ҳам андроид дора ҳама чи ин ҳо ҳама чи мешавад я бачаҳо тамошо кардед салом алайкум ин ай печко чанд ишид ака печко ва вилта дора 150 сомон яке част инё оригинал он 200 сомон ан ана инёш 150 сомон 200 сомон иёш майдош 150 сомон марҳамат калисосу ҳастай на хушнусе гешан ин калисосу 850 сом 300 3200 ватаб да иш қоғиш 800 сом 850 900 сом 600 сом 520 сом 2800 ватаб чи канала ка ба канал колхозово тв ин аст телевизор буда ҷабо андели стирали машина ё ҳамаве ишасу чи дака 7 кило ҳа смарт телефон хатиам мешава бад э, пар дора пар дора да чорни мазора чорни мазор сомо варзо мешава бале плита газ аст да э? ну 4000 сомо 4000 сомо да магазин ака хуршед бачо ина чиз даркор боша бо арзонтар карда метавад марҳамат тамошо кунем бародаро и колонка чанд дака колонка автоматика колонка дута микрофон дорад э, заряд қатя э, се суат зарядаш мебарад и э, дуним азора имаш ду азор сом иш за азор сом майда тараш се суат бимал мехонем бале бе проблема оригинал дорем 650 сом 650 сом и домашний самуфер дай чанд сом ака ё домашний самуфер японский ай ч тамошо кунем марҳамат ҳама чизо ҳастарадиаторо ина радиатор ам буда ино печка 550 сомон ана ёш 850 сомон калонтар буда иш 900 сомон ё якним киловатта бита сомонае чӣ дорад хоб ҳам плита дорад ҳам кечка шамоли гарм мета ҳамаш якним киловатта як киловатта инаиш як киловатта инаиташ якним киловаттада майли ака шумо да барори кор ина бачаҳо чизе хидмат боша магазин акиро хуршед ҳама чизо ҳаст марҳамат тамошо кунем اینا بچه ها شخصی باشه اینا بازار اینا دارم آمدیم سچاق هست جانموز تسبیح همه چیز هست انشالله اینا در خوش تماشا میکنه ببینیم اینا بچه ها جوی نموز رو پسید بده نکه جوی نموز چند سمان؟ جوی نموز ترکیه ها؟ ترکیه 25 سمان 45 سمان 35 سمان هر خیلی بده؟ اینا خیلی بقا عبساس ده 75 سمان یوش 75 سمان ها؟ اینا خوش روک Tuzla. Սարճապոյ Փանջեսումա, Չիլսումա, Սիսումա։ Ահա։ Kaloloş, Pancosum, Şansım Akdeniz bu. Yine bir paradan bu da. Yine kaç? Yo şans mı? Şans bizi. Ya paçkas biz sonuçla. Çünkü Bolo'dan bu da joinumuz o. Yo Bolo'ya şans var aka. Çili pansıma, siv pansıma. Yine çili pansım, siv pansım her kıl var. Hamad yine bacho. Hadi ho upezdan. Bu bura ho ucaşan. Ucaşan. O şan diyen aka? Siv pansıma. ҳамина 35 ба 45 ба 80 ба инҷа таспе таспе чанд як ака таспе 35 ма дорем 25 ма дорем қадамаш 25 ба ина 25 ёш 25 ба мана я ёш 10 сумина ёш 10 ба мана ё 90 нафтага ё ёш 90 нафтага хола биги ягон чард ба кирим таспе хили натиҷа чанд я ранг суат орай кум ё ҳа ҳамачи дошт арзонай оина бозори нав аҳо марҳамат тамошо